стиролдун бром суусу менен аракеттенишүүсү стиролдун молекуласынын чынжырчасы чексиз радикалдуу бутактардан турат ошондуктан стирол реакцияга ылдам кирет пробиркага 2 мл стирол коябыз. стиролго бром суусун кошобуз суу түссүздөнөт стирол чексиз мүнөзгө ээ экендигин көрсөтөт